halkani waa xarunta keliya ee magaalada qardho ku taal taasoo lagula tacaalo dadka uu soo rito xanuunka covid lixdankii casho ee lasoo dhaafay oo qora waxaa xanuunkan u geeriyooday afartan iyo shan qof halka tiro ka badan saddex boqol oo qof laga helay sida ay xaqiijiyeen bahda caafimaadka waa tiradii ugu badnayd ee dad ah ee xanuunka covid nneteen ugu dhinta magaalada qardho tan iyo markii uu xanuunkan soo shaacbaxay bishii diseembar ee sanadkii laba kun iyo sagaaliyo toban sababta ugu weyn ee kordhisay tirada dadka u dhimanaya xanuunka covid nneteen waxaa loo sababeynayaa qaadashada tallaalka oo yar iyo tirada dadka magaalada oo korortay maadaama xilliga xagaaga magaalada qardho ay qoysas tiro badan uga soo xagaabaxaan magaalada boosaaso xarunta karantiilka magaalada qardho guud ahaan wuxuu adeegtaa gobol karkaar marka kiisaska la baaray muddadii saddexdii bilood ugu dambeysay waxa ay kor dhaafayaan shan boqol kiis waxaa jira caqabado badan oo aan isleenahay ama asbaab badan oo waxay sabab u yihiin in xanuunka covid-19 uu magaalada qardho si xawliya ugu fido waxaana ka mid ah magaalada of bablation noqotay bablationkii outr batay iyo dadkii oo tallaalka aan aad u qaadanayn magaalada qardho oo la keenay in ka badan laba kun oo dows oo tallaalka covid nneteen ah qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka waxa ay xaqiijiyeen in dad badani aysan qaadan sababo la xidhiidha cabsi ay ka qabaan maxamuud cabdirasaaq cismaan waa da'yar ku jira sanadkii toddobiyo labaatanaad dhowaan ayuu ka bogsaday xanuunka covid nneteen puntland markuu soo gaaray tallaalka anigu waxaan ahaa dadkii koowaad istiwaan geliyay siday u qaataan tallaalka labadii facebook markaas diiwaan geliyey oo rabeen aan qaato baa dad kamid ah asxaabteeda iyo qaar kamid ah ehelkeyga waxay igula taliyeen tallaalkan inuusan ahayn tallaal lasoo hubiyey inuu xanuuno keeni karo dhiiggaaga xunjuroobayo kadibna aa u dhiman kadho marka go-aankayga waa bedelay baa iska daayay tallaalka inaan qaato markaas waxaan arkay haddana dad waaweyn oo tallaalka labadii fis qaatay haddana uu karoonay ku dhacay oo aysan dhib badan iyo xanuun badan ku marin aniga bisatan aan ku guda jirno bilowgeedii ayaa waxaa igu dhacay xanuunka karoona ilaahay mahad iskale xanuun fara badan baan dareemay iyo aad baan u tabcaanay waan ka soo kacay hadda ilaahay mahad iska marka waxaan is yidhi haddaa tallaalka waagi qaadan lahayd dhibtaa badan ama xanuunkaas uma marin lahayn tirada dadka uu xanuunkan soo ritay oo badanaya iyo adeegyada caafimaad ee loo fidin karo oo kooban waxay bahda caafimaadka ku riixday in si iskoodah ay u bilaabaan olole wacyigelineed iyo qaybinta agabyada caafimaadka sida afxir iyo jeermis dile intaanu eh, xarumaha caafimaadka iska fadhii lahayn oo sugi lahayn eh, maaragtay dadka soo ridan lahaa eh, inaan ka hortagno maadaama ka hortagu uu ka muhiimsan yahay daaweynta marka laga hadlayo cudurka covid nneteen de maadaama daawoba aanu lahaynba waxaa keliya oo la samayn karo waa in dadka la wacyigeliyo oo lagu wacyigeliyo inay cudurka kan maaragtay faafidiisa ay ka hortagaan ay qaataan awaamirta wasaaradda caafimaadka dowladda puntland iyo bahda caafimaadka ay soo jeedinayaan maalinba maalinta ka dambaysa way kordhaysaa tirada dadka dhimanaya waxaana badi noloshooda galaafanaya dilaaga aamusan ee coronavirus waxaana hadda dhibaatada xanuunkan si weyn looga dareemayaa magaaladan yar ee dhacda bariga fog ee soomaaliya maxamuud nadiif shire hoon leenes qardho